泰拳的扫踢和散打的鞭腿有什么区别？今天我们又有请到了虎跃堂的刘老板，我是你们的 H 老师张博为。散打和泰拳的这个踢腿的话，第一是受力点，比如说散打，散打的话，它要求的是脚踝、脚腕和脚面，就比如这高鞭腿，高鞭腿手手会被踢着吧？不会被踢着吧？不会不会，它要提膝顶膝这个动作，顶膝翻挂上步动作，嗯，这种感觉啊，他要求我这么扶的啊，那再来一个看上步。 啊，这种感觉啊！泰拳的踢法的话，他就用那个前胫骨、腿腕和这个前胫骨去踢。他这个这个动作呢，他又没有顶膝这一点了。踢的之前呢，脚后跟是要抬起来的，是要抬起来靠身体和胯上步甩起来，用这个胫骨和脚腕去发力。啊，踢这种感觉，看着没声的感觉，看到吗？ <laughs> 我没发力，我就怕踢，我怕踢到你。我踢完之后停一下，这个腰的转会比较大的。啊，这种感觉，泰拳不一样的地方，拿胫骨直接发力，没有那么大的声 然后呢，可能要的是一个穿透力，是吧？穿透力，OK。希望大家对散打和泰拳的腿法有些了解啊！感谢大家收看，我们下期见，OK。